Kata para ulama tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah dengar tuan-tuan. Dengar, ini tanda paling besar. Tentera yang keluar daripada Syam Nabi sebut. Ulama hari ini sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun. Jaisus Sufyaniyin Apabila Imam Mahdi di bai'ah, tentera ini terus keluar. Pasukan yang besar untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru di bai'ah di Makkah. Waktu tu pengikut-pengikut baru-baru mula datang. Bila tentera ini datang, dia kalau Syria ada nak pergi Imam Mahdi di bai'ah di Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Ada dua jalan. Saya belajar di Syria. Nak dengar cerita tentang Syria? Dua jam. Tambah lagi 2 jam 11.30 Tak payahlah Tuan-tuan sekalian Syria, Jordan, Madinah, Mekah Saya sempat buat umrah naik bas Tak cerita lah Kemudian Syria, Iraq Syria, Iraq Mek Madinah, Mekah Ada dua jalan Tentera ni keluar daripada Syria melalui jalan mana wallahu alam tapi jalan ni je tak ada jalan lain kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu bila sampai ke Madinah ini ni ulama sebut fa iza kanu bi baida'a minal ar. bila mereka sampai di Madinah yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi bumi akan terbuka macam tu menelan tentera tadi tak ada berperang pun kita kata ha, selamatlah ustaz kan tak payah berperang yang tu baru episod satu ada seratus episod Imam Mahdi ada seratus episod Imam Mahdi tu baru episod satu baru dia bagi Bayah dan tentera tu keluar sampai di Madinah ada satu kawasan Allah SWT buka tanah tu ditelan ke semuanya yang selamat satu atau dua orang sahaja satu atau dua orang sahaja yang selamat Mereka ni lah yang datang uh, Sebarkan berita Bahawa tentera kami ditelan kesemuanya Kata para ulama Itulah petanda yang paling besar Bahawa lelaki yang dibayar Di dalam masjidil haram tadi Dia adalah Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Al-Mahdi Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang salih Dia dulu akan keluar-keluar Ni nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam. Waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara secara detailnya, secara tepatnya Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat uh, askar, kem pertahanan umat Islam. Ha, ni, ni cerita serial tuan kan Banyak ha, berjam-jam hadis akhir zaman yang berkaitan dengan serial sahaja. Belum Palestin. Ha? Ha. Kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimash. Damascus hari ini, Damsyik hari ini uh, ada di uh, Dimash dan Nabi sebut nama tempat itu iaitu lah Ruwatah. Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ. Di Ruwatah. Ha? Camp akan menjadi satu kamp pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi itu. Imam Mahdi daripada Mekah dia pun pergi ke ni ni episod ringkas-ringkas je ni daripada 100 episod tu tuan-tuan dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di di Syam, di Baitul Maqdis dan juga sekitarnya. Waktu itu orang Islam pun pergi ke sana. Pergi ke sana. Masing-masing pergi ke sana. Waktu itu lah. Ha? Yang mujahidin sebenar, yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana. Kemudian yang mujahidin separuh jalan yang mujahidin pras, kuat semangat saja ilmu tak ada yang macam-macam jenis lah yang munafik yang ikut kawan tak tahu pergi mana semangat tengok pegang senjata dia pun pergi juga maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di di Syam di Baitul Maqdis waktu tu sehingga sunyinya Masjid An-Nabawi ini hadis macam mana tu Ustaz sunyi Masjid An-Nabawi? Sunyinya Masjid An-Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tentang kenapa Masjid Nabawi bukan orang menghina Masjid Nabawi? Hadis ini kata para ulama bukan bermaksud orang Islam tidak beriman meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah, tetapi ketika itu pusat pemerintahan Islam adalah di di Baitul Maqdis. Satu hari sebelum kemunculan Dajjal, Baitul Maqdis akan kembali berkembang, akan kembali pesat, akan kembali meriah. Baitul Maqdis. Sehingga sunyi Masjidun Nabawi. Ada orang pergi tapi sangat sunyi. Dia tak macam hari ini. Kan hari ini kan puluhan ribu setiap masa, setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Madinah. Nah, satu hari akan datang masanya ini tuan itu masanya. Ketika Imam Mahdi keluar, dia dia dia, dia, dia jadikan Baitul Maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kem pertahanan tentera, berlaku perang kecil satu, berlaku perang kecil kedua, menang, berlaku perang kecil ketiga, menang, berlaku perang kecil empat, menang. Orang Islam sibuk. Orang Islam sibuk, dia sibuk tuan. Dia akan sibuk waktu tu. Waktu tu kumpulan Islam yang paling besar yang paling kuat kumpulan imam imam mahdi berazamlah untuk bersama mati syahid Tentang ruang untuk mati syahid kepada umat ini masih terbuka luas mati syahid syahid yang hakiki syahid yang berperang yang confirm berada di pihak yang benar siapa dengan Imam Mahdi Memang dia orang yang paling soleh dan paling warak Paling alim pada zaman itu Ketika itu Nombor satu Dia yang paling soleh, paling alim, paling warak Dan confirm betul tindakan dia Confirm betul Kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bukan lelaki biasa, dia diilhamkan oleh Allah Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan orang yang mempersendakan Ahlul Bait. Sebut Habib boleh kata hmm, yang ni yang banyak cerita karut Sedangkan uh, uh, tak yalah tajuk tu pula lama pula. Kita tajuk lain pula tajuk Wahabi pula. <laughs> Subhanallah. Hati-hati Berlaku perang satu, perang dua, perang tiga semua menang. Perang empat, kemudian kemuncak peperangan. Kemuncak perang di Palestin kan di Syria? Di Syria. Syria. Satu negeri dalam Syria pada hari ini, negeri itu Nabi tak sebut. Tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halak. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Bukan Apollo. Itu ah. ah, ha? biskut tu. Kek tu. Aleppo dalam in English dalam bahasa Arab disebut halab. Di dalam halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Tu episod dekat 50 dah tu. Dapat dekat 50 60 tu episod dia sangat panjang. Episodnya sangat sangat panjang. Orang Islam bersama dengan pasukan mujahidin yang sebenar Imam Mahdi sangat sibuk waktu tu tersam terlampau sibuk ketika itulah seluruh bangsa kafir di dalam muka bumi Allah ini akan bergabung dan bersatu di bawah satu bendera <clears throat> Amerika akan bergabung dengan Eropah akan bergabung dengan China akan bergabung dengan Rusia waktu tu dia sebelum tu sebelum tu ada episod lagi ada 7 8 episod orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar musuh Nabi sebut, Nabi cerita orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani, Nabi sebut. Tentera Nasrani. Cina Nasrani kan tuan, negara Cina. Bukan. Ha nampak. Kuasa besar ah, kuasa besar dunia. Rusia Nasrani kan? Bukan. Europe Ha, Europe Nasrani. Banyak. Ha, saya tak mahu sebutlah yang tu. Nabi sebut kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani berperang dengan satu kuasa besar yang lain. Kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni sebab kumpulan Nasrani ini mengangkat salib dan sebut dengan nama salib ini kita menang. Maka orang Islam pun marah lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka bergabung dengan kumpulan ini. Awak tu tutulah berlaku al-malhamatul kubra. Armageddon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Pernah bayang tengok satu lawan berapa? Waktu tu bukan satu lawan seratus dah. Melihat jumlah tentera sahaja. Melihat jumlah tentera sahaja. Munafik yang ada dalam kumpulan ni. Patah balik. Tak perang lagi. Baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ni menggerunkan. Menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak. Pihak musuh ratus kali ganda kronologi zaman ni tuan-tuan dia akan berlaku perang tu kemudian orang Islam menang tu skip banyak episod tu kan drama petang-petang pun seratus lebih <laughs> tu ustaz tengok tu tak ada masa nak tengok tuan saya tak sentuh pun TV di rumah Alhamdulillah